Hər kəs salam, mən Cavid kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə yeni video ilə qarşınızdayım dostlar. Video başlar başlamaz sizlərdən üzr istəyirəm ki, 2 gündür video gəlmir. Həqiqətən çox yorğun idim. İndi də hətta yorğunluğum var dostlar. E, son vaxtlar e, həqiqətən çox yoruluram axşamlara doğru video ata bilmirəm. Bunlardan ötürü çox üzr istəyirəm. İnşallah indi bu videonu editləyib, e, editini edib atacam birbaşa olaraq YouTube kanalımıza və eyni zamanda ardı arası kəsilməyəcək videolar gələcək. Eyni zamanda ola bilsin ki, sabahlarım 2 video gəlsin. Bu gün çox yoruldum həqiqətən. Bir videonu mütləq atmalıyam dedim. Çox uzatdım. Sizlərdən xahişim bizə dəstək olmaq üçün aşağıdan videomuza like atmaq, kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağı, şərh qisminə rəyinizi yazmağı unutmayın ki, bunlar mənə motivasiya və əzim verir, video çəkmə əzim verir. Dostlar, nə sualınız olsa şərh qismində yazın. Sizlərdən bir daha deyirəm, xahişim kanalımıza abunə olun. Videolarımızdan vaxtı-vaxtında xəbərdar olacaqsınız. Video kanalımıza abunə olub bildirimləri atdığınızda eyni zamanda e, ilk siz qazanma fürsəti qazan e, yaxalayacaqsınız dostlar, inşallah da deyə, deyənlər olacaq ki, çəkiliş yalandan, amma çəkilişimiz gəlir. Biraz daha səbr edin, sizlərdən xahişim. Bəzi, mən nə demək istəyirəm bu gün? ödəmə kanıtları, eyni zamanda bəzi göstərmək istədiyim şeylər var. Bundan sonra 1-2 dənə sistem tanıtımı, yatırımsız sistemlər gələcək, yatırımlı sistemlər gələcək. E, nəsə uzatmıram. İndi isə keçəcəm. Tisirfosdan aldığım ödəmə kanıtını göstərəcəm. Tisirfosdan 7 rubulluq ödəmə kanıtını göstərəcəm. Baxın 0.87 artıq içərisində var. Onu da çəkə bilərəm 1 rubul olduğunda. İndi hardan göstərirəm? Payer. Payerdən dostlar 4 rubulum var. Səbəbin isə yeni hesabım idi bu. Səbəbim isə nə idim? E, baxın, 2 rubl çəkmişəm, göstərin bir-bir. Tisserfost gördüyünüz kimi. 3 e, rubl çəkmişəm, Tisserfost gördüyünüz kimi. E, bu 3 rubl çəkilib 3 rubl Squams Pro. Bunu sayta, yəni yatırım, daha doğrusu işlək, aktiv olmayan sayta, skam olmuş sayta atdım və təəssüf ki, mənə bağlı partladı. Nəsə 3 rubl getdi bahalıdır deyirəm. 3 rubl baxın 2 rubl da burada e, gördüyünüz kimi dostlar bu çə bunu mən çəkmişəm bu heç var 2 3 2 7 rublluq ödəməmiz var. E, hətta 1 rublunu da indi çəkə çəkəcəyik. Nəysə e, Gördüyünüz kimi teaser postdan mütləq istifadə edin, e, yaxşı qazanclar əldə edərsiniz. Bunu demək istəyirəm. İkinci olaraq e, CoinPod-dur deyəcəm 204 satoshi var gördüyünüz kimi içərisində. Coinpotdan 1000 satoshi çəkmişdik, hatırlayırsınızsa 3000 satoshi çəkdik. Bu dəfə 3000 elə dedim ki, 3000 satoshi çəkdik. Baxın hardadır? Coinpot deyirəm, üz istəyirəm CryptoTab-dan, çox-çox üz istəyirəm CryptoTab-dan Coinpot qaşıyorum sizə. E, baxın 3000 e, satoshi çəkdik. E, gördüyünüz kimi kripto tapdan bir dəqiqə mən bunu nəyi göstərmək istəyirəm? Bir dəqiqə səbr edin. Dostlar, e, histro, historisini axtardım, tapanın amma nəsə, yəni buradan mən sizə şey də göstərə bilərəm. Total mining-si baxın, total earnings baxın, e, 3926, hətta 4000 e, biraz göstəricisində səhvlik var. Dostlar, 1001 çəkmişdik, yadınızdaca 1050. Gördüyünüz kimi 3000-də 1 çəkdik, 200 içərisində də o heç. E, 3000-də 1 çəkdik dostlar. Baxın, e, yəni ödəmələrini edir. Kripto tapdan onsuz da hamınız bilirsizlər ödəyir. 3000 e, satoshi çəkdik. E, dostlar, ödəmə kanıtı olaraq nəyi göstərəcəkdim başqa? Nəyi göstərə bilər? Free Bitcoin Cash-i göstərəcəkdim. 1 saatdan bir istəyirəm. 1 saatdan bir girirsiniz dostlar e, Free Bitcoin Cash-ə və buradan minimum 500-600 e, dash satoshisi qaza bilirsiniz. Bunu demək istəyirəm. Daha doğrusu qaza bilirsiniz deyirəm. Bir tıklama ilə ala bilirsiniz. E, roll number deyək məsələn. Baxın e, 568 verdim məsələn mən indi 568 sonra 8011 oldu. Dostlar burada nə edirik? Bir də mən statesə girmək istəyirəm. Baxın statesdə sizə göstərim. 49192 yəni hardasa 50 min satoshi E, çəkdim, 50 min dəş çəkdim. E, baxın, daha doğrusu 69 min, yəni 70 min çəkirdim. 20 min də ücrətə çıxdı, orada onsuz da demişdi. E, 20 min ücrətə çıxdı və 50 min satoşdə çəkmişəm buradan. Burada görünə bilər dəyər sifətə görmə. Kriptinatora keçmişəm artıq. Baxın, kriptinator balansımda da bir dəqiqə yenilənmə deyə. Buradan e, görə, görə bilərsiniz 49192 satoşi e, yeni açdığım üçün təkcə e, Bitcoin cashimi buraxdım. E, kriptonatör gördüyünüz kimi cüzdanında istifadə edə bilərsiniz. 9192 satoshi e, içərisində var bu saat. Dostlar, eyni zamanda Free Bitcoin Cash'in e, bənzər, yəni eynisi olan Free Dogecoin, Dogecoin məsələn 50 satoshi minimum gəldiyinizdə ödəmə tələbində e, bulunabilirsiniz. Mən ödəmə tələbində bulunmamışam. Səbəbi isə bir dəqiqə deyəcəm tıklamamı elədikdən sonra biraz bir dənə bu saytda tıklama biraz adamı yora bilir. Tıklamada bəzi problem, məsələn indi baxaq. Baxın, görünüz kimi düz elədiyimizə rəğmən e, bəzi yorğunluqları yora bilir adamı biraz. Amma bu da məncə sizin istifadə etməyinizi gərəkdirən bir uygulamadır. Baxın, rol deyək 33. Baxın dostlar. Bir də nəyi göstərmək istəyirəm? Məsələn, buradan Vitteral deyək. E, anında istəyirəm mən şəxsən deyək. E, bir nöqtə, yəni məsələn, avtomatik desək, hər bazar ödəyənindən desək 0.25 e, çəkim tələb çəkim limiti var. Yo, üzr istəyirəm, deyəmədim. 50 satoşiyə 0.25 çıxır. Ancaq mən anında istəyirəm ödəmələsin və 1 doge çıxacaq bunu görünüz kimi. 1 doge çıxacaq. Onun üçün də mən dostlar ə, e, gözləyirəm 51 satoshi olsun sonra çəkim. Nəsə çox uzun danışmaq istəmirəm. Ə, e, görünüz kimi Free Litecoin də formadadır, Free Bitcoin də formadadır eyni şəkildə. Dostlar, e, nə deyim, BTC e, bonati burdan ödəmə olmuram. Çünki 70 mində ödəmə olur. Dostlar, ödəmə kanalına atacağım. İnşallah baxın 12870 olurdu. Burdan daily bonus, yəni günlük bonuslarınızı alın və eyni zamanda free bitcoins qismindən 15 dəqiqədən bir girib kapça dolduraraq 15 dəqiqədən bir e, minimum 80 satoshi e, qazana bilirsiniz. Dostlar, tıkla qazan saytları gələcək e, sadəcə bir tıkla e, rublava, e, rubl qazanacaqsınız və eyni zamanda onu da rahat bir şəkildə çəkəcəksiniz və eyni zamanda başqa e, o bənzər saytlar bunları unutmayın demək istəyirəm. E, görünüz ki, məsələn, bu Bitcoin e, BTC, daha doğrusu Bounty görünüz kimi həqiqətən e, talih kişi deyək də, çox yaxşıdır. Eyni zamanda Bitcoin ilə əlaqədar da bir sayt gələcək. Biraz uzun oldu olacaq bu video. 7 dəqiqə, 8 e, dəqiqə oldu. E, baxın, məsələn, Claimnow dedik. 80 saata iş çıxacaq mı? Deməli, hə, 80 saata iş çıxdı gördüyünüz kimi. Baxın, 13929. Gördüyünüz kimi 15 dəqiqə var və günlük bonuslarını tamamlamışam. Mining qisminə girirəm buradan. Start mining deyirəm və bu 15 dəqiqə ərzində ara-ara kasır. Yəni, kompüter açıq olanda kasır və eyni zamanda mining qismindən də yararlanır. Nəyi göstərəcəkdim? VKTR qıtda baxın 22 rublum var. Kim deyirsə bu e, görəv vermir, verir dostlar. 16 rubldan sonra, yəni 16 rubl tələb etmişəm, hələ gəlməyib. Baxın hesabımdadır 16 rublum çəkilməyib. 2 e, iş gününə gəldiyi üçün, amma keçən dəfə tez gəlmişdi onun üçün. Məsələn, keçən dəfə kripto tapdan ödəmə aldığımda 1 günə gəlmişdi. İndi isə 4 saata gəldi kripto tapdan ödəmə qaşdı oxuma. Bunu demək istəyirəm, Evlaç oyunu həqiqətən ciddi almırsınız, bəlkə ancaq çox çox ə, sizə tövsiyəm, çox yaxşı saytdır. Evlaç oyunu dostlar, videosunu çəkdim deyə mən buradan blog qisminə girdim və ə, e, videonun tanıtım videosu da ibtondan tapa bilərsiniz Evlaç oyununu. Dostlar, videosunu çəkdim deyə ə, e, bu qismə girib ə, e, mən də dedim ki, mənim haqqımdır, təbii ki də verməlidirlər bunu. 6 haqq cavabı heç. Baxın, burada dedi ki, yorum qisminə gəlirik. Yorum qisminə yorumunuzu, isminizi, e-postanızı, internet sitənizi yazıb, e, internet saytım yox idi. E, onun üçün yazmadım və mən Cavid Gül, mərhabalar. YouTube kanalımda videonuzu paylaşdım. Buyurun, baxa bilirsiniz. Baxaq. Baxın, mənim videom. Baxın, 26 görüntülənmə olub. Görünür kimi bir like atın. Baxın dostlar, e, buradan mən çıxmaq istəyirəm. E, şey göstərmək istəyirəm sizə. Oyuna gir qismine gedək. Dostlar, baxın e, altınıma 5841. Həqiqətən e, sözlərinin əriymişlər, e, sözlərini tutdular və 5500, yəni 10 liralıq paketi verdilər. Mən isə buradan nəyi düşünürəm dostlar? Emlak qisminə gələk. Buradan bu buradan nə demək istəyirəm? Baxın, e, bu ağac evestdə 2000 altına 2 dənə də ala bilərəm, hətta birazdan 3 dənə də ala bilərəm. Bir də ki yazlıq da ala bilərəm. Yazlıqdan 8000-dir həqiqətən bir dənəsi e, əla qazanclar əldə etməyə gətirib çıxara bilər. Yazlıq da almaq olar. Dediyim kimi, Bunlar da sözlərin üstə tutdu və verdilər. E, ver sözlərini ver, verdiklərini <laughs> deyərək deyəmədim. Söz verdilər və etdilər 5500 altınımı verdilər. Buradan e, danışmışam onsuz da video çox uzamasın istəyirəm. Bu videomuzdan bu qədər. Sağ olun, salamat qalın. Sizlərdən taq xahişim, taq. Taq xahişim. Kanalımıza abunə olub bildirimlər açmağı. Dilim damağım qurudu. E, dostlar, inşallah işinizə yaramışdır videomuz. Sayt gözləyin, həqiqətən əla saytlar əldə edəcəksiniz. E, unutmayın bunu. Kanalımıza abunə olun. Geçin. Sağ olun. Sağ olun. Uh.